саламатсыз ба саламатшылық қанша алсақ болады да ә? болбойды неге болбайды болбайды дедім болбайды чоңыз енді телефоныңыз қандай чоңыз телефоныңыз чоңыз шашпаңыз енді телефоныңыз қандай телефоным нокия <laughs> жоқ неме номеріңіз номеріңіз қандай чоңыз номерім корпоратив цифралары цифралары қандай цифраларым арабша